Rhino Hero has a cape, has a cape, has a cape. Rhino Hero has a cape, he can fly. Rhino Hero has big feet, has big feet, has big feet. Rhino Hero has big feet, he falls down. Hello. Okay, Rhino Hero. Det er litt sånn tenker om Hm, hva gjør et neshorn med kappe og klatre i bygninger for? Hæ? Ja, det er iallfall et kult tema. Det skal det ha. Målet med spillet det er å bygge et stort hus. Og samtidig så må han eh, Rhino Hero, eller Super Rhino, opp, opp, opp. Og ikke rase bygget. Så det handler om å kvitte seg med etasjer for hånd. Du har masse kort på hånd. Og ikke rase bygget. Og det er det. Ja, dette er innholdet jeg skal. Sånn jeg spiller her, så tar du et kort, og så får du til å brette det. Det er litt kult. Og som du ser, på utsiden så er det på en måte eh, utsidende bygninger, og inne så har du sånn eh, innvendig inventar. Samme som her. Så det, er litt kult å se på. Målet med spillet, det er å sette et kort på bakken sånn. Der. Og så skal du legge da veggen oppå, sånn som det og det. Og da skal jeg legge et kort oppå, som viser da hvordan neste etasje skal se ut. Det er lov til å støtte med hånda mens du legger kortet, men det er ikke lov til å bruke to hender på å sette opp. Så nestemann skal da sette på neste etasje, som gjør sånn. Og så videre og så videre. Etter hvert så begynner det å bli veldig høyt. Og du ser Det skal ikke så mye til før det begynner å ringle. Setter vi sånn her. Og så skal vi spille kort oppå der igjen, da. Så for eksempel dette. Dette er bildet av nesehåndet på, så da må jeg finne nesehornet. Skal vi se. Ah, og sette opp der. Og uten å velte bygningen. Og så det, det rister ganske bra nå. Så nå må nesten vær så god bygge videre. Spillet kommer med litt forskjellige kort som du kan spille ut. Disse her. De er da effekter. som den ene sier at du skal sette opp uh, han eh, Super Rhino. Andre sier at en annen spiller må trekke et nytt etasjekort. Mens noen lar deg spille ut to kort hvis du har et vanlighet. Det her for at neste person til å skippe turen sin og her ender vi rekkefølgen rundt bordet hvis du er en to spillere. Så det er liksom det. Kortene, er gøye. Du kan ikke spille, kort, spille spiller med forventninger at du skal være lur med valgene dine. Nei. Kortene er der for å skape variasjon og spenning. Sånn som det å skippe en tur. Så tenker du ut ah, da får ikke jeg spilt kortene mine samtidig. Ja, men hvis andre velter det, så vinner iallfall ikke de. Så det er sånn. Det er bare for moro skyld. Og så selvfølgelig når du setter ut uh, Rhino Hero, så er det jo ganske kult å finne ut vil det velte nå. For det, han er ekstra tyngde på en ene side av kortet. Han står aldri i midten. Det er noe typisk. Men du spiller ikke spillet for å vinne med kort. Du spiller ikke spillet for å ikke rase bygningen og le av den som raser. Det er typisk gjenga. Og her skal du bygge bygningen og ikke trekke ut noe under. for det, det begynner å bli ganske ustabilt etter hvert. Og det, det er bare moro. Ren moro. Med voksne så står spenningen veldig høyt, og med barn så står spenningen veldig høyt. altså. Kanskje kortene er litt viktige for barn, men uh, det er gøy uansett. Og uh, det er veldig spennende også. Super Rhino. Det er et morsomt spill. Jeg liker det. Det er spennende, det er lett å lære. Altså, du skal bygge kort. Så enkelt er det. Og det er om å gjøre ikke velte det. Så det, det er masse spenning på, bordet, det er mye moro, og så tar det liten plass. Det er ikke tungt, det er kort, det er ustabilt, og det er sånn det skal være. Og så etter hvert så spiller du litt sånn, Ja, nå blir det sånn kjepphøy. Så begynner vi med den. Ok. Setter den sånn. Så vi har en etasje oppå. Ja, ingen problem. Og setter vi railene der. Og så velter vi på første kortet. Første kortet! Ja. Men Super Rhino ha, Hallo. Det er, det er no-brainer. Hvis du liker eh, sånn enkle dexterity-spill som dette, så ja, det er en eh, flott anbefaling. ikke spill for å vinne, spill for å ha det gøy. Greit. Takk for at du så på. Så håper jeg å se igjen i neste episode av Best Momentakas. Vi snakkes.